чарівно красиве село Ставище на Київщині. Як дали у мальовничий пейзаж села вписався палац культури. У день відкриття палацу відбулося масове гуляння трудівників села. Нам залишається побажати ставищанцям змістовного і цікавого відпочинку в новому палаці культури. дивно красиве село Ставище на Твіччині. Як дави у мальовничий пейзаж села вписався палац культури. У день відкриття палацу відбулося масове гуляння трудівників села. Нам залишається побажати ставищанцям змістовного і цікавого відпочинку в новому палаці культури.